Səsli qız Oxudum tarixlərdə. Qan içən bir hökmdar bir ölkəni amansız eyləmişdi tarimar. 6 aydan çox sürən qanlı bir mühasirə tutulmuşdu çox acı basqına birdən-birə. Yüz minlərlə atılan can yağısı oxları dişləri ilə çiynəyib sərilmişdi çoxları. Doğranmış əllərində qırıq qılınc qəbzəsi. Boğulmuşdu köysündə igidlərin son səsi. Yurdunu verməyənlər doğranmışdı xınca-xınc. Tökülmüşdü yerlərə dağ kimi qalxan qılınc. O yanda qanlı gövdə, bu yanda gövdəsiz baş. Yüz minlərlə qız, qadın dağılmışdı düzlərə. Ölüm rəngi çökmüşdü saralan üz gözlərə. Cənnət kimi bir ölkə məzarlığa dönmüşdü. Bir çox evlər yıxılıb, xanimanlar sönmüşdü. İşlənməmiş qalmadı bir cinayət, bir günah. Əzmişdi insanlığı ordusu ilə padişah. Haqsızlıq oldu qanun, yıxıldı xanimanlar. Əskərsiz komandalar qırıb atdı yayını. Fələk döndərdi zəhrə bir ölkənin payını. Gülmək zatən yox idi, ağlamaq oldu yasaq. Zavallı məğlub ölkə, sənə nə hüquq, nə haqq. Ertəsi gün çox erkən yuyuldu qaldırımlar. Haqqı yoxdur kimsənin söz deyib dərd açmaya. Qan içən padişaha hazırlandı istiqbal. Şallahla güldürüldü hıçqırıqlı bir diyar, yuyuldu divarlara sıçramış qan ləkəsi. Vay səsi susturuldu, əmr edildi toy səsi. Bəzənib çıxmalıydı gələnlər ağlaşmaya. Döndü oldu qəhqəhə, qan qusan hışqırıqlar. Çiçək səpəcək oldu bütün qəlbi qırıqlar. Çıxmalısan qarşıya, istəyir öl, istər qal. Elə bil olmamışdı dünənki keşməkeşdə. Çıxdı güləş üzü ilə o bəxtəvər günəşdə. Bütün şəhər silkinib, əsər qoymadı pastan, dünənki matəm hanı? Doğrudan çıxdı yasdan. Düşmən şahın gəlişi qanuni bayram oldu. Bir çox dərdli ürəklər qanlı sevinclə doldu. Qəribədir bu insan. Al əlindən canını, istəyirsən ovuçla hortdat axan qanını. Qoparıb əz qəlbini, əylən çırpınması ilə, sürükləyib yerlərdə beyninin bağası ilə. Heç baxma istəyirsən saflığa, günaha, Əs, bir yırtıcı cəllad ol, doğra parça-parça kəs. Qadınsa tut, boğ onun qan qusan fəryadını. Qoy çıxarsın yadından sevdiyinin adını. Qızsa atın döşündə, ləhlət gün qızmarında. Gəlinsə hərraca qoy əsirlər bazarında. Sonra çəkil uzaqdan məğrur baxışla bir bax. Görəcəksən ölənlər baldırında bağırsaq sənin qanlı əlində bitməz qüvvət var deyə hazırdır bağışlayıb dadsız-dadsız gülməyə. Hazırlandı baş keşiş. Meçid həyətində də eyni ilə canlandı iş. Danışdı şişman xoca 3 saatdan yuxarı. Hazır qıldı beyyətə mömin müsəlmanları. Xas ilə keşiş çıxdı müsəhifi ilə şeyxanə. Çıxdılar istiqbala, xaçla məzhəb yan-yana. Qarnı tox tacirbaşı dingildiyib gedirdi şeyxlərlə yanaşı. İnsan əlindən yerə düşməzdi inatsan. Yalnız küçələr deyir, evlər gətirdi insan. Dırmaşmışdı uşaqlar mazqallı divarlara. Boylanıb dururlardı ürkək, zəyib, avara. Dam üstündə qızların solğun dodaqlarında Boylanan gəlinlərin islaq yanaqlarında solan hüznün yerində indi vardı bir maraq. Nə çiçəklər yetirir bu qan qoxulu torpaq. Saylarkən əvvəldən bir ölkənin pənahı qarışmışdı xalqına ölkənin məğlub şahı. Şahın bu gün ağır daş asılmışdı boynundan, çıxmıyırdı əlləri xələtinin qoynundan. Keçən gündə edərkən Allahlıq iddiası, indi bu son cəlala kəsildi, durdu asi. Gir yerə ey padişah, sənin bu boş başından nələr çəkdi məmləkət, bir soruş göz yaşından. Açıldı bayraqlar, çalındı boru, fələk görməmişdi bu vurhavuru. Toz ərşə dayandı, göy dumanlandı, torpaq şaha qalxdı, toz da canlandı. Qıvrıla-qıvrıla boz bir əjdaha gəlirdi salama, büzülmüş şaha. Qaçdı məğlub şahın bəti bənizi, coşdu, dalğalandı insan dənizi. İstidən bayla, tərdən boğula, birdən bütün başlar çevrildi yola. Gözlər qıyılaraq qaşlar çatıldı, qələnin bürcündən toplar atıldı. Nədənsə qatilləri boğmuyormuş göz yaşı, Gəldi uğursuz xaqan, əyildi xalqın başı. Baxaraq azğın-azğın qandaman gözləri ilə ürəkdən məğlub şahın əyləndi sözləri ilə. Qalxdı başlar səcdədən, başladı çirkin hesab. Dodaqlar üzəngidə öpüldü çaxçur corab. Samur kürkün ətəyi öpüldükcə marça-març ayini təqdis etdi məzhəf ilə qızıl xaç ağ saqqallı bir qoca, bir ehtişam əsiri, uğursuz hökmdarın beş tuğlu baş vəziri, yetirdi məğlub şaha buyruğunu xaqanın. Malın, mülkün bizimdi, amanda ancaq canın. Qarşı çıxdın xaqana, tutmadı, söndü bəxtin, qılınç çaldıq, qazandıq, bizimdi tax və tacın. Yaşasın bağırtısı qopunca hər bir yandan, hərəkət əmri verdi Lələyli baş komandan. Beləcə əski parça bir çırtma ilə atıldı. Bütün bu ölkə xalqı çox ucuza satıldı. Yoxsullar boğularkən bu qanlı yaşıl vayda xaqan dalmışdı eyşə bağlardakı sarayda. Mərmər sütunlu qəsrin sarmaşıqlı eyvanı çıraqlarla bəzənmiş nurlandırdı hər yanı. Çiçəkli köşkü axşam bəzətmişdi əski şah. Xaqan demişdi: "İndi keyf etməmək bir günah. Mənim sadiq vəzirim, gəl, gəl baxaq hesaba. Vəzirimin saqqalı boyansın bir şəraba." Göstərdilər Xaqana kəsmə telli bir qızı. Dedilər ki, bu Sara ölkəmizin ulduzu. Fərqi yox, qoy süzülsün, baxsın belə dərindən Nə anlar sərxoş baxış Saranın gözlərindən. Kim ki Saranı gördü, çəkdi xeyli yanıq ah. Bir şey qanmadı ondan o qəlbi kör padişah. Parlayan aləmləri anlarmı qan içənlər? Nə bilir çiçək nədir? Kör gəlib kör keçənlər. Oxusun əmri çıxdı. Sara coşdu bir daha. Can verən sərxoş gecə Ölürkən yorğun, əzgin, coşdu qızın səsində ölkədə qaynayan kin. Boş yerə bir ölkənin haqsızca axan qanı Saranın dodağında canlandı, oldu mahnı. Mən ki səndən doymamışdım, quş qonmağa qoymamışdım, bir almanı soymamışdım, kim sənə kəc baxdı bağlar. Darğınam mən belə baxda, Ürəyim qan laxta-laxta, bax ki, kimlər çıxdı taxta, küssü kimin baxdı bağlar. Çıxmamış gün, atmamış dan, qanlı bir toz qalxdı yoldan, qoç igidlər oldu qoldan, qanlı kəfən taxdı bağlar. Sara susunca Xaqan xırlayıb bağırdı. Hey, mən Saranın əlindən istərəm bir qədəh mey. Bir oxla ayrılmışdı Sara nişanlısından. Düşündü, intiqam al gəl onun qanlısından. Argunu görməmişdi son nəfəsdə gülərkən. İndi görmək istədi cəlladını ölərkən. Fırlatdı bir qəhqəhə, çılğınca qalxıb birdən. Argun, sən olmadıqda yaşayaram mən necə? Argun, yetiş, hardasan? Qaldır mənim qolumdan, qurtarım öz yurdumu həqarətdən, zülmdən. Sara süzdü bir daha, əlində gülgün qədəh. Rəqqasələr də qalxıb başlayınca süzməyə, iti bir hərəkətlə zəhər qatdı qızmiyə. İndi onun halını gecdi gətirmək idilə. Ürək çırpıntısından çapqınladı meybelə. Qadınlıq qorxusundan yarıldı güldən dodaq. Yanaşdı titrəyişlə düşmən şaha bir sayaq. Qansız dodaqları ilə öpdü şahın əlindən. Buyursun padişahım, zorla çıxdı dilindən. Sən çoxdan içməliydin bu gülgün zəhri, ey şah. Şahmarı sağ buraxmaq, öldürməmək bir günah. Şahı ölmüş görəndə açılan gülgün səhər, qarışdı məclis bütün, qaçışdı rəqqasələr. Ayaqlandı bütün xalq, arvad, uşaq, qocalar, çarpışdı son gücü ilə, düşmən oldu tarimar bir qızın hümməti ilə. Gözəl qız, həmin ölkə dustaqdan azad oldu. Sara adı xalq üçün ən sevimli ad oldu. Azadlıq eşidincə gülümsəmə belə şad. Saranın məmləkəti köhnə mənada azad. Orda hər şey asılı qan içən bir kraldan. Sor orada hürriyyəti baftalı generaldan. Yoxsullar o ölkədə özgəyə can vermədə, hürriyyətin barını tox qarınlar dərmədə. Sən ancaq istibdadın eşitmisən adını. Bax, alnımda izi var, görmüşəm mən dadını. Bir bu süzgün baxışla gün düşən dağlara bax. Mən bu yaşıl dağlardan illərcə düşdüm İraq. O qanlı günlər hara, bugünkü günlər hara. Gözəl qız, yaxşı vaxtda başladın gül açmağa. Bugün sənin yurdunda nə qul vardı, nə ağa. Sən bu sərbəst göylərin sərbəstcə ulduzusan. Qayğısız bir ölkənin qayğı bilməz qızısan. Sərbəstdir alnındakı qıvırcıq tellərində, sərbəstdir sənin kimi gün görmüş ellərində. Elə isə bir də coş, səsin düşsün dağlara, sən kimdən çəkinirsən? Qız hara, susmaq hara.